один. Добрий день. Лавдин. Здравствуйте. Ну можно у вас купить? Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы тут делаете? Как? Вот дом Сейчас красим. Угу, угу. Так что будем кра красить и в Норвегию отправлять. В Норвегию, да? Да, да, да, в Норвегию работать. Ага. Это местный дом. Это местный. Да. Это будет тут где-то, да? да? В Латвии? Да, да. Угу. И, и э, это двухэтажный будет? полтора. Полтора. Угу. И сколько такой стоит примерно? Стоит, надо, я не знаю, надо разговаривать э, с этим самым. Надо, надо, я не помню, не могу сказать вам, ну потому да. что Э, у нас есть директор, <laughs> который... Ну, занимается да, мы, вещами, Да, да, да, мы строим. Вы как раз строите, да. да. А это местные Лес? дрова? Да. Конечно, конечно. Из Латвии, да? Только из Латвии. Угу. Так и, только и ценится, что он из Латвии. А почему он такой ценный? Ну, у нас хорошая древесина. тебе эта цена всегда была? И как называется? Можно позвонить ему, да? Ну да, не, ну вы, если вы хотите узнать э, стоимость, нам нужен проект. Что вы хотите сделать? Ну, примерно, примерно хотя ну бы. Ну да, то есть, соответственно, вы даете проект, и мы даже не примерно, а точно почитаем. Но ну, чтобы готовить проект на такой, э, то надо примерно знать, сколько э, это будет. Мне надо с вашим директором поговорить. Ну хорошо, я дам номер телефона, будем разговаривать. Но он у вас пошлет к по-любому. Ну да, да. Ну то есть, чтобы здесь, почему мы не можем сказать точную стоимость? Здесь от каждого труба зависит, сколько перегородок внутри. У нас идет э, метраж от количества бревен. Ну, конечно, И, соответственно, вот этот вот весь... Э, сколько количества времени можно построить квадрат, и, и все, и там будет пусто, и дешево будет. Mm -hmm. А если внутри, и внутри там еще вот так вот, то, соответственно, там все и растет. Mm -hmm. Ну да. И по времени, если запросить э, сейчас э, проект, то будет готово у вас, наверное, очередь, да? Ну, на данный момент, да. У нас на Норвегию, вот Норвегию мы закончили одну. Вот сейчас вторую будем начинать. Ну, ну, надо как бы, да, подгадывать. То есть, в принципе, если не так сложно, вот мы вот этот дом строим. Хотя не торопится потихоньку, тем более у него очень толстые бревна. Да, здесь? Да, очень толстые. И э, он так, потихонечку, потихонечку, потихонечку. Не торопитесь. Ага. И оплата, оплата наверное, сначала не какую-то Ну, у нас по договору у нас 40% вы оплачиваете перед тем, как мы начинаем строить, потому что эти 40% идут на закупку ну, бревен и так далее. Ну, 40% вы оплачиваете, видя то, что мы здесь построили, вы все, вам все нравится, вы оплачиваете. И 20% у вас остается после того, когда мы поставим у вас на фундамент. Угу. Ну, вот. Угу. Ну, ну, очень хорошо. То есть, ну... Логично, да. А кто у нас на кране работает? А он сам, робот. <laughs> Я смотрю, сам робот работает. Ну, сейчас же не надо, сейчас он джойстик. Он ходит. Кто ходит? Джойстик, он, видите, у него. У него а, пульт, пульт дистанционного управления, это как от телевизора. А, точно. Ой, боже мой, как хорошо. Никому не надо там сидеть. Нет, нет. У нет. меня папа как раз э, свалился из такого когда-то в армии. Но это специальные экраны, а они, видите, это здесь даже негде и сидеть. Это только... Они не, ну, много груза не подобают, но для нас, для работы очень замечательно. Ну, ну ясненько. Ну, здорово. Э, значит, мне надо телефончик ваш да, запишите. шефа, да? Да. Запишешь? два. Так, do site. Uhum. Thank you. Вы архитект, да? Ну, вы все отмечаете, где ну что ну, резать, да? да? как, бригадир. Бригадир, да. Здорово. Очень красиво. Вам нравится? Ну да, конечно. Вдохновляюще, как, э, как наши предки делали. Ну да, срубы только строят, кому нравится они. Ну да. Все по-настоящему. Это ваша собачка, да? Да, Адель. Как его? Адель. Адель. Девочка. Девочка. Ой, какая лапочка. Прямо видно, что она вас любит. Милочка, милочка, йо, милю, милю, ну куда делите? Всего хорошего. Всего хорошего нас только нормальные. Потому что привозили э, российский лес, а, ну где-то э, туда дальше, за Псков туда. Он такой немножко даже с красным оттенком почему-то. Ну вот. И норвежцы так вот, а чей? Чей, чей, чей? Я говорю, только латвийский, только латвийский. Да. Ну еще хороший в Сибири, Сибири очень там. У него очень много этих где морозы, там очень много этих э, годовых колец, и он очень плотная древесина. А, да-да-да, он там так быстро растет. Да-да-да-да. Но там толстых нету, там... Угу. А у нас он хорошо вырастает. Ну, тоже проблема толст толстыми найти. Мы уже вырубали все. Ну, в том-то и дело, если где-то есть, это ну, единицы уже остались. Да-да. Ну, можно найти еще. Угу. Часть, частников, э, частники практически все уже. Уж когда шел этот был, так они все, ну, все быстро нет, надо. так много, они да. распродали все, больше нет. Ну мы работаем с Симчиком Цибром. Там большая компания, они государственные леса рубят, поэтому ну, нам да. проще. Латвия Шмэш тоже. Угу. Он на нас, нам привозит, заказывают. Ну большое спасибо, значит мы позвоним. О. Да, да, да, да, звоните. Угу. Скажите, а вас зовут как? Владимир. Владимир. Очень Скажите, приятно. что только ну, были здесь да. и всего да, хорошего. пожалуйста, да, до свидания, приезжайте. Всего хорошего. Я.